人的左腿跟右腿完全不一样啊，而且正架反架的左腿右腿完全不一样，你砍的落点完全不一样。你看一下，这个腿是这样的角度，对吧？这个腿是这个角度，那这个腿你是怎么砍的？你换完步之后，嘣，你看这样砍，这个力最后膝盖要打直，这个力是穿进去，嘣，你看我的脚我的腿在它的裤子上是没有移动没有滑动的，嘣，这个力才能砍进去，懂吧？那比如说你看看转个反反转个反架，你他妈砍反架又不一样，你发现了吗？ 反架这个角度，跟你看是这样斜着往这儿的。OK，你站你站正架，站正架。你看正架的角度是斜着往这边，的，你看到吗？所以你踢正架和反架完全不一样。你站反架，你看是反架，我踢它 OK，我得再往那边一点，砰，再踢，不一样，而且距离也不一样，懂吧？它都是不一样的。如果你想踢反架的呃前腿，你也得练，你才能给它踢瘸了。来，换换过来这边，砰。 打直不能踢蛋，好吧，来找同伴再试一下，不能腿在裤子上划一下，不要划，冲你天轻一点。